reciente, más dinámica, vamos a hacer cada vez más cosas y aquí hay un amigo que nos acompañó en la inauguración, el escritor de la Lache, Sergio Barce, que dentro de poco tendremos en Tánger, porque no solo ha hecho el libro de la Lache, ha hecho uno de Tánger también y va a venir a dar la cara a nuestro instituto. También invitado a los de la Lache a que se acerquen. Y decir que es para mí emocionante estar aquí en la Lache, donde no, no hace falta, Maribel, no, no hace falta micrófono. No Donde está la presencia de Juan Luis Tisolo y está la presencia de otros escritores españoles. Uno me he olvidado que nació aquí, que es Luis Martín Santos, un gran escritor, un gran narrador de, de la literatura del realismo español. ¿no? Eh, el centro, que ya digo, empezó hace poco, tímidamente cada vez tiene más actividades, va a tener más, y lo que voy a prometer ya aquí es parte de la biblioteca personal de Juan Luis que está en Marrakech, la vamos a traer al este centro de RAE. Es una manera de estar presente Luis también como nuestra biblioteca se llama Juan Luis vamos a hacer una extensión aquí de la biblioteca Juan Luis Bienvenidos, buenas lecturas y un placer, y luego esta tarde seguimos Muchas gracias. Otra vez, eh, otra actividad más en nuestro centro Cervantes eh, de Tánger Larache, que ya va cogiendo ritmo, como estaba diciendo el señor director. Nos faltan muchas actividades para seguir un poquito el ritmo de Tánger, pero ah, estamos en el buen camino, <laughs> poquito a poco. En fin, ah, queridos amigos, todos amantes de las buenas letras, de, sobre todo del de escritor al quien estamos rindiendo homenaje el día de hoy, eh, Juan Goitisolo, vamos a proceder a hacer unas lecturas. Ahí tenemos los libros, eh, va a haber una intervención de unos invitados que escojan, ahí tienen los libros, y que nos lean un párrafo o dos de la obra que ellos eh, vean conveniente o que les guste y empezamos con eh, María Sibari, la hija del conocidísimo... Se llama Bueno, como una especie de guión para aquel programa que pasó en dos partes, Alquibla 1 y Alquibla 2, en los cuales ya hizo una visión panorámica del mundo musulmán, ah, enfocando ciertos aspectos desde los cementerios hasta el famoso grupo Nas al precios, ajustaban citas por señas. La mercancía era de venta difícil. Con todo, gracias a trapicheos más íntimos y discretos, las rubias de Chandal liquidaban sus existencias e invertían el dinero obtenido en la compra de electrodomésticos y toda la gama de la confección. Al término de sus trabajos y días, amontonaban sus tesoros en la banca de sus viejos y asenderados automóviles y regresaban felices al punto de partida. Eran las primeras golondrinas de, emigración temporal y pronto se, incorporaron al paisaje de Kumkapi, Beyazit y Aksaray. Los clientes a quienes ofrecían sus prendas las denominaban natachas su celebridad se extinguió y aunque la victoria, del partido musulmán Rafa en las últimas elecciones municipales restringe sus actividades, no pudo atajar el fenómeno. Como las armenias o balacas del imperio otomano cifran las fantasías sexuales de millones de turcos. Ah, es la noticia del día. Y desde paradas de autobuses, autocares especialmente fletados, largos, interminables automóviles con silenciosa, fluvial, inquietante apariencia de cocodrilos, la afanosa muchedumbre se despliega alrededor del monumental edificio. Se agolpa en sus entradas laterales, sube las gradas de las escaleras, penetra en su interior, discurre bajo las bóvedas neogóticas, toma al salto los últimos asientos libres del anfiteatro en cuyo estrado, valiéndose de la momentánea ausencia de las autoridades académicas, reporteros, fotógrafos, aficionados, alumnos de la Escuela de Periodismo, acribillan con frases y preguntas al cuerpo del delito. Fantasma, espectro, monstruo del más acá venido, intrusión perturbadora en todo caso, onírica aparición, insolente, brutal desafío, absorto en el embés de su propio cuadro, pies sombríos, descalzos, insensibles a la dureza de la estación, pantalones harapientos, de urdidumbre desgastada e improvisados tragaluces a la altura de las rodillas, abrigo de espantapájaros, con solapas alzadas sobre una doble ausencia. Y este libro, hoy solo lo dedica, disculpadme, a quienes la inspiraron y no la اللعب مداهنة كان أبوها قد اختفى في غرفة داخلية وأرباريتو يتظاهر بجذبها من الكم هاته حضرته لا تكن سيئا سأظهر مثل ساحرة حضرته سأستطيع إياه أو سأعطيه إياه إن وعدتني حضرتك بشيء أي شيء همس لها الباريتو في مصنعها بدا ان الفتاه تفكر واجابته بالصيغه نفسها بعد ذلك عاد البريط الى الطاوله بالجرتين وهي اتكأت بمرفقيها على الطاولة الطويلة منذ منذ أو منذهلة ماذا قلت لها؟ لا شيء رد تفاهات شرب من الجرة مباشرة وأضاف ماذا كنت أنت ستفعل لو كنت في وضعي؟ لست أدري قلت فقد كنت متعودا على حكاياته مع الفتيات وكنت أعرف بالتجربة أنه مهما قال فإنه ينتهي إلى عمل ما تمليه عليه رغبته الحقيقية كل شيء معقد جدا أنا لا أريد الالتزام بعد العيش مع لورا يسئمني والزواج يقرفني أفترض ذلك تبادل نظرة مع الفتاة ونقر بأصابعه في لطف ألا يخطر على بالك شيء؟ قالت لا لكي نعيش هنا يزعجني أن أفقد حريتي أتفهم؟ كان النور قد تشكل في بؤبؤتيه وكان يتكلم باطمئنان حين يقبل المرء العيش أو يقبل المرء العيش مع امرأة فإن الكل ينتهي حين يقبل المرء العيش مع امرأة فإن الكل ينتهي la de la visita fecunda de Canetti y la del relato de viaje de los hermanos Tabó, redactado 60 años atrás. Si comparamos su aspecto actual con las fotografías tomadas a comienzos del protectorado, las diferencias son escasas. Inmuebles más sólidos, pero discretos, aumento del tráfico rodado, proliferación vertiginosa de bicicletas idénticos remolenos coches de punto. Los corrillos de chalances se entreveran aún con la jalca entre el humo vagabundo y hospitalario de las cocinas. El alminar de la tubía tutela inmutable la gloria de los muertos y la existencia ajetreada de los vivos. En el breve segmento de unas décadas aparecieron y desaparecieron las baracas de madera con sus despachos de refrescos, bazares y librerías de lance. Un incendio acabó con ellas y fueron trasladadas al floreciente mercado nuevo. Solo los libreros sufrieron un cruel destierro, a la educada. Las compañías de autocares citas en el vétrice de de Zaytun, el trajín incesante de viajeros, almajales y pregoneros de billetes, cigarrillos y sándwiches, se alargaron también con su incentivo música a otra parte, la ordenada y flamante estación de autobuses. Con los fastos del GAT, Jamal Fna fue alquitranada, acicalada y barrida el mercadillo que invadía su espacio a horas regulares y se esfumaba en un amén a la vista de los majasníes, emigró a más propicios climas. El marino, que acabamos de estar ahí, el despacio, despacio, por el caos sonoro de la calzada, hacia el grupo compacto de árboles bajo los cuales, Dios mío, ese está aquí, ha vuelto, ¿dónde? te lo juro, ¿no lo has visto? Se cobijan de ordinario los peatones de la tenaz ofensiva del sol, mirándole, mirándole, mirándome con leves muestras de dicha, sorprendidas, discretas señales de simpatía, reconocimiento jubiloso después de ausencia tan larga, como si al al dejarlos, les hubiera privado sutilmente de algo. Son ellas, mis amigas, son ellos, tus amigos, sin atreverse a detenerle y saludarle de frente, murmurando con visible alboroso, murmurando راهو هذا هو أرى حدا حدا الحانوت الدخان اش تيش هذاك اللي بجلابة هذا بعد شفتو Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo? Parece que fuera ayer. Increíble. ¿Qué ha puesto? No cambias, no ha cambiado. Muchachos, muchachas, cuerpos, nubes presenciados. Bajo ah, los capitanes, mujeres gruesas, maduras, de incógnitas, de incógnito, gafas oscuras. Le scandale est arrivé dans les cercles littéraires parisiens. L'image qu'il s'employait à créer se jusqu'à euh, jusqu s'effacer complètement. Et celle qui émerge progressivement de la pellicule surprendrait sans nul doute l'intéressé lui-même. Bueno, con esto terminamos ya la lectura colectiva de textos escogidos de Juan Guitisolo. Agradezco de nuevo a mis amigos y compañeros y paisanos que han participado en esta lectura. La segunda fase eh, pasamos a tomar ya un té, invitados por el Cervantes de Larache, y al mismo tiempo podemos ya ver una exposición, una parte de la exposición sobre los marroquíes y Gontisolo. Es una colección de 50 cuadros ya, que estoy ya trabajando